девушки, господа, Я вам сыграю жизнь свою, Как быстро таяли года, Которых вновь не повторю. Бродяга уличный скрипач, Я трону нотками сердца, Сыграю смех, сыграю плач и боль, которая конца Я пьян сегодня, господа Но это вовсе не беда Лишь трону струны скрипки я Вмиг станет ясной голова Сыграю осень и весну Печаль, улыбку, детский смех Как я взлетал и шел ко дну Как душу тратил не на тех И каждый в музыке моей Услышит нотки о себе похожие тона У каждого в его судьбе Я вас сыграю сыграет смех, сыграет. что тишину Заставлю тоже замолчать Теплом души я обниму Всех тех, кто слышит скрипки плач На старой скрипке, господа Я вам сыграю жизнь свою Не сахар жизнь, но все же я Ее и горькую вовсе не беда. Лишь трону струны скрипки я Вмиг станет ясной голова. Я вам сыграю жизнь свою. сигналы Уличный скрипач Сыграет смех, сыграет плач